الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن الليل يا من أسرى بك المهيمن ليلاً نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماوات كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك وأصحابك أجمعين